一种神级的高扫梯谢腿摔，可能你这辈子都没见过，或者你也没用过。我们可能就在六年前拍过一段视频，可能没有人看过。天哪，谢教练也不知道这招是什么。我们看一下啊，这样一个高扫梯啊，就看着很简单的啊，实际是什么样子的？你高扫梯的瞬间呢，我做这个拍击格挡，然后呢，我肘子立起来，把两个腿夹在一起，然后瞬间把你的腿挪到头上，然后用我的后脚脚尖往前一垫，把你送出去，然后慢慢的再来一遍。然后这个必须得真实，你看。 给它摁住了，然后放到脑袋上面，然后往前一站，对，然后它就摔出去了。这种感觉啊，就后脚尖一定要垫起来。你不是用胳膊的力量去摔它的，而是你用的是瞬间举起来，然后放在脑袋顶上，然后用头顶起来，脚尖垫，啪，开始送出去。最后一遍啊，现在在吃最后一次苦啊，走。然后实际瞬间啊，不要定，像刚才这个一气呵成，这是最好的。要不再来一遍？ 啊，不能所有高扫题你都是这样去做，对吧？因为对方会察觉，你可以切换其他的防守动作，尝试一下。